Bizə bir əziz anarı da var Ona göz dəyməsin Ləqəbi problemdir anar Ona göz dəyməsin Qoy almasın zan yazar Ona göz dəyməsin Qoy olsun Allah ona yar Ona göz dəyməsin Qoy olsun Allah ona yar Ona göz dəyməsin Anarı əyləşib maşına Cəlb edir milləti Maşını xor deyib yol alır harasa xəlvəti Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş artırır surəti Ala nəsib tafor nə radar Ona gözlə iməsin Ala nəsib tafor nə radar Ona gözlə iməsin Bizə bir əziz anar da var Ona göz dəyməsin Ləqəbi problemdir anar Ona göz dəyməsin Qoy almasın zanlı yazar Ona göz dəyməsin Qoy olsun Allah ona göz dəyməsin Qoy olsun Allah olaya Ona göz dəyməsin Özünə dost tanış qazanır, göylərə yüksəlir dostların ətrafına yığır Hər gecə dincəlir Anar gələn vaxt deyilir De problem gəlir Dursun uzaq mərdi məzar Ona göz dəyməsin Dursun uzaq mərdi məzar Ona göz dəyməsin Bizə bir əziz anar da var Ona göz dəyməsin Ləqəbi problemdir anar Ona göz dəyməsin Qoy almasın zanlı yazar Ona göz dəyməsin Qoy olsun Allah ona yar Ona göz dəyməsin Qoy olsun Allah məhdi oğul qalmasın kədərdə Rəhimli Allahım özü salmaz onu dərdə 203 panoram anam dolanır şəhərdə Yanında bir nazlı nigar ona göz dəyməsin Yanında bir nazlı nigar ona göz dəyməsin Bizə bir əziz anar da var göz dəyməsin Ləqəbi problemdi anar Ona göz dəyməsin Qoy almasın zanlı yazar Ona göz dəyməsin Qoy olsun Allah ona yar Ona göz dəyməsin Qoy olsun Allah Soruşdum ki ləqəb nədir, ayanar problem Dedi ki məndən diyanmıyır, heç kənar problem Deyir ara getdimsə əgər, orada var problem Gəlməsin dünya ona dar, ona göz dəyməsin Gəlməsin dünya ona dar, ona göz dəyməsin Bizə bir əziz anar da var, ona göz dəyməsin Ləqəbi problemdir dəyməsin Qoy almasın zam yazar Ona göz dəyməsin Qoy olsun Allah ona yar Ona göz dəyməsin Qoy olsun Allah ona yar Ona göz dəyməsin Çox istəyirik o sadə adamdır Bizə də əziz ilahidir Bizə də imamdır Hansı ki şeylər biz üçün Quranda haramdır Yanı boş şeylərdən kənar Ona göz dəyməsin Yanı boş şeylərdən kənar Ona göz dəyməsin Bizə bir əziz anar da var Ona göz dəyməsin Ləqəbi problemdir anar göz dəyməsin Qoy almasın zam niyazar Ona göz dəyməsin Qoy olsun Allah ona yar Ona göz dəyməsin Qoy olsun Allah ona yar Ona göz dəyməsin Geriyə düşürüb hər cür nə fasonda Anar o vaxtı çox olub sürüşdə kalonda Ləqə problem yaranıb anar üçün onda İndi başqadır uzigar ona göz dəyməsi İndi başqadır uzigar ona göz dəyməsi Bizə bir əziz anar da var ona göz dəyməsi Ləqəbi problemdir anar ona ona göz dəyməsin Qoy almasın zanni azar Ona göz dəyməsin Qoy olsun Allah ona yar Ona göz dəyməsin Qoy olsun Allah ona yar Ona göz dəyməsin Qonaqlar toy eyləsin, daha qalxsın adı Toy nəzizlər yığılar, o neynir yadı Bir iki il ötsün aradan, olsun bir evladı Sevinec oynan əlaqədar, ona göz dəyməsin Sevinec oynan əlaqədar, ona göz dəyməsin Bizə bir əziz anar da var, ona göz dəyməsin Ləqəbi problemdir anar, göz dəyməsin Qoy almasın zam yazar Ona göz dəyməsin Qoy olsun Allah ona yar Ona göz dəyməsin Qoy olsun Allah ona yar Ona göz dəyməsin